Mehdi Hüseyn nişan üzüyü, ixtisarla, hələ gün çıxmamışdı. Təkdən bir əsən meh həyətdəki badam ağacının xırdaca yarpaqlarını tərpədirdi. Biraz əvvəl samavara oz salıb yan tərəfdə oturmuş Əminə xala yarpaqların pıçıltısını eşidirdisə də buna əhəmiyyət vermirdi. Onun gözləri yol çəkirdi. Ana, dünən çox vuruşduq. Qabağımızdakı faşistlərin sayı bizdən 5 dəfə çox olardı.'' Onların pulemyotları yağış kimi güllə yağdırırdı. Mən komandirimizin sol tərəfində durmuşdum. O bərk yaralandığına baxmayaraq bizə ürək-dirək verirdi. Mənə də tez-tez qorxma Salman deyirdi. Gözlə, lap yaxına gələndə atarsan. Mən əlimdəki qumbaranı hazır tutub düşmənin daha da yaxınlaşmasını gözləyirdim. Onlar sürünə-sürünə qabaqki dikdirə çıxdılar. Mən az qala nəfəs almayıb komandirin əmrini gözləyirdim. Komandir əli ilə səbr ilə işarəsini verə-verə gözlərini düşmən gələn tərəfdən çəkmirdi. Birdən faşistlər ayağa qalxıb üstümüzə şığıdılar. Mən əlimdəki qumbaranı atdım. Bilmirəm, dördümü, beşimi toz torpağa qarışıb qaldı. Ana, mənim gülləm qurtarmışdı. Süngü davası başlandı. Gərək özüm burada olub görəydin.'' Yalan olmasın, hərəmiz bir aslana dönmüşdük. Vuruşurduq, nə vuruşurduq. Faşistlər zərbəmizə dözməyib geri qaçdılar. Ax, ah, ana, bu vaxt pulemyotumuzun bircə daraq gülləsi olsaydı, gör onda heç bir faşist də qaçıb qurtula bilərdimi? Əminə xalanın gözləri yol çəkirdi. Oğlunun məktubunu azı 7-8 adama oxutdurub tamam əzbərlədiyi halda bir də təzədən oxutmağa bir adam axtarmaq fikrinə düşdü. Onun xəyalında ancaq bu sözlər dolanırdı. Bircə daraq güllə. Neyniyim? Bu iş əlimdən gəlmir, oğul. Yoxsa bir daraq nədir? Lab 100 daraq yollardım. Qalın corab deyil ki, gündə 3 cüt toxuyum. Neyniyim? Əminə xala samavarın səsinə fikirdən ayrıldı. Tez durub samavarın qapağını götürdü. Yanaqlarına dəyən isti buğdan üzü, alnı tərlədi. Neyniyim, oğul? Samavar deyil ki, o dəqiqə çayını dəmləyib hazır eləyim. Ananın xəyalından qəribə bir fikir keçdi. Yox, sənə güllə yollamayacam. Onu hökumətimiz verər. O heç vaxt sənin darda qalmağına razı olmaz. Mən səndən ötürü qiymətli bir şey saxlamışam. Var dövlətdən kasıb da olsam, dar gündə düşmənə möhtac olmaram. Əminə xala sonra yadımdan çıxar deyə fikirləşib evə girdi. Divar şkafının lap yuxarı gözündən alabəzək bir boğça çıxarıb döşəməyə qoydu. Əli titrəyə-titrəyə boğçanı açdı. Burada nə desəm vardı. İpək, şal, müxtəlif rəngdə olan qadın corabları, parçalar hamısını oğlunun nişanlısı üçün saxlamışdı. Boğçadakı şeyləri Əminə xala düz 10 ildə alıb yığmışdı. Hər dəfə açıb baxanda ürəyi tel-tel olurdu. Ölməyib o günü görsəydi, heç dərd olmazdı. Əminə xala parçaların arasından nə isə götürüb yaylığa bükdü. Qoynunda gizlətdi. Sonra gəlib samavarı mizin üstünə qoydu. Uşaqlarını səslədi. Qalxın, bu qədər də yatmaq olar. Yayın isti gecəsindən sonra bir qədər sərinlənən havada uşaqlar rahat nəfəs ala-ala yatırdılar. Onlar qalxıb geyindilər. Bir dəqiqədə sual-cavab başlandı. Ana, dünən samavarı aparıb onda vermədin? Ana, mis qazanı aparmadın? Uşaqsınız, oturun yerinizdə. Onu mən bilərəm. Özün demədin, aparacam. Dedim, amma aparmıram. Niyə ki, ana? Bu suallar verilənə qədər bir az hirsli olan ana xeyli yumşaldı. Əvvəlcə balacalardan biri soruşdu. Amma indi ikisi də gözünü ona dikib, kipriklərini qırpmadan cavab gözləyirdi. Samavardan nə olacaq? Soruşdum, dedilər ondan cəmi cümlətanı 3-4 top gülləsi çıxar. Azdır da, ayıb deyilmi? Nə var, nə var, əminə arvad fonda 4 top gülləsi verib. Yox, aparmıram. Əminə xalanın işlədiyi corab artili fəhlələrinin yığıncağı uzun çəkdi. Çıxışlar qurtarandan sonra kimsə xəbər aldı. Bəs Əminə xala müdafiə fonduna bir şey vermir? Yerdən səs gəldi. Əşi, kasıb arvaddır, nə verəcək? Ömründə söz alıb danışmayan Əminə xala elə bil bunu gözləyirdi. O yerindən partladı. Niyə, nə olub? Kasıbın qeyrəti olmaz? Mənim toxuduğum corablar həmişə birinci növə düşüb. Daha mükafat almaqdan yorulmuşam. Kasıb niyə oluram? Niyə hirslənirsən, Əminə xala? Hirslənirəm ona görə ki, haqqım var. Adam danışanda biraz fikirləşsə yaxşı olar.'' O bu sözləri deyə-deyə əlini qoynuna saldı. Oradan səhər yaylığa bükdüyü şeyi çıxartdı. Əli açıb göstərməmiş sözünü deyib qurtarmağa çalışdı. Dava qurtaranacan hər ay 5 günlük məvacibim. Bir mis qazan, bir mis samavar. Yaz, yaz da, nə durmusan, üzümə niyə baxırsan? Bir də ki, bu üzük. Oğlumun nişan üzüyü. 3000 manat vermişəm. Yaz. Əminə xalanı yaxşı tanıyan müdür razı olmadı. Yox, onu saxla. Axı o sənin üçün çox qiymətlidir, xala. Əminə xala duruxdu. Müdirə sərt cavab vermək istəmədi. Deyirsən mənim üçün çox qiymətlidir? Yox, bundan da qiymətli olan var. O nədir, xala? Əminə arvadın səsi birdən titrədi. O indi bir ana kimi cavab verdi. Oğlum. Ona güllə lazımdı. Bildiğin